În seara asta este despre a tolera. Îndex Dex este a permite și pentru mine este la fel, numai că eu o să mă refer la o situație uh, puțin altfel, la a tolera o imagine despre sine pe care o are celălalt despre tine. Uh, o tolerez sau nu? Eu am, am acceptat să o tolerez, cineva mi-a spus de curând câteva cuvinte despre mine și am zis, a, deci tu așa crezi că sunt eu? Da, Ă, numai așa și acea persoană a zis da. Ei bine, ă, faptul că eu nu recunosc înăuntru meu că sunt și așa, de fapt ă, face ca mai departe acea persoană să mă vadă uh, numai așa. Eu sunt o multitudine de persoane și sunt sigură că și tu ești la fel, o multitudine de imagini, uh, atât de multe câte sunt, uh, <laughs> câți oameni există pe lângă tine. Nu cred că suntem într-un singur fel și pentru mine a tolera este a găsi măsura între cum o văd ceilalți și cum o văd eu. Tu ce părere ai? Ceau!